ない待ってくれない待ってくれない空はくれない僕は枯れない僕は枯れない僕は枯れない僕は懲りない足は静かになって急に一人になったような気がしてついにどこに行けばいいここにいればいいあた 言葉誰の心誰の仕組み誰だ誰だ僕はどこにどこにどこにどこにどこにどこにいてしまったんだまた全部やになって ああ今日もどこにも行けずに休まったああ今日も懲りずにくだらない絵を描いたああ今日もどこにも行けずに明日は待つまた全部嫌になって全部嘘になって全部嘘になって明日を待つな のや